Ну что там камни говорят? Эй, не разговаривайте там! Мои кубики что показывают? О квадратнейший из квадратнейших. Ваши кубики показывают пресс. Вот эти кубики что показывают? Ваши кубики показывают роял. Что это? А это Ковровый супермаркет «Роял» предлагает широчайший выбор ковров от классики до хай-тека, ковры от ведущих брендов. Супермаркет ковров «Роял», город Каспийск, улица Гамзатова, 37Б. еще здесь, что ли?